Estamos aquí en un nuevo capítulo de Dragonfly. Vamos a empezar la guarida del dragón. ¡Ya! Adelante. Venga, venga, venga. Estoy animado hoy. El que no juega. <laughs> Oh, sí, sí. Bien. De momento vamos bien. ¡Yuhu! ¡Ya! ¡Ya! Venga, continuamos jugando. Me lo estoy pasando muy bien. Venga ya. ¡Uh! Vamos. Tranquilo. Continuamos. Bien. ¡Oh! ¡Ah! Muy bien, sí. el dragón. Huele muy bien, huele mal. Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. ¿Mágica? ¡Adelante! Uy. Oh. Uy. Bueno, casi, claro, si las palas ya habían matado, ¿verdad? Pero ya faltaba poco para pasarlo No sé ahora si podemos pasarlo Pero que lo pasamos tan pronto. Pero este, este, era muy corto, es igual que sea corto, ¿no? Que el último, por tanto, es igual que sea corto. Si es mejor dos veces breve, pues eso, la frase. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. que ¡No! Demasiado pronto, no. Uy, uy. Venga, venga. Podemos. Bueno. Eh, ¿Un héroe o un ratón? Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Yeah. Ahí, ahí. Aquí lo he muerto. Pero ahora. Bueno, seguimos. Ah. Bueno, pues, vamos a pasar a un productito más que antes. El otro no sé cuál era. Bueno, pues seguimos. Creo que ya nos lo pasaremos. Y si no nos lo pasamos, pues nos lo saldremos a Seguimos Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. ¿Espada pues mágico? Vale, porque te lo así lo podré entrar. Ah. No. Bueno, hemos avanzando un poquito más antes. Así que volveremos a Seguimos. Otra vez. Las más, si no lo hemos pasado, pues se habrá cargado pues. Si nos lo pasamos, pues mejor, ¿vale? Pero es esto último, ¿vale? Bien, bien. Seguimos así, lo hacemos bien, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. No destruyas al dragón. Bien. Sálvame, por favor. La jaula está... ¿Por qué chillas? La llave... ¡Que despiertas al dragón! ¡Porque qué chillas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué chillas? ¡Te estás despertando al dragón! Vete, por favor. Ahora vamos a ver la técnica de el Zurdo, ¿vale? O sea, vamos a chillar ¡Despierta, dragón! ¡Te mataré! ¡Con todos mis sesos! ¡Ah! ¡Lucha conmigo, cabrón! ¡Quédate gordo! ¡Ah! ¡Ah! Me he muerto, me he muerto. Vale, aquí dos. No caí. Sí, a Así nubes. ¿vale? ¿vale? Vuelo mal. Tengo que Sálvame, y eso por me lo dice dragón. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica curioso que un dragón le diga que yo vuelo mal y él saca uno y juego por la boca pero si él lo dice, él sabrá. Porque ahora nuestro sé... sabrá que le van a hacer. Ah, venga, ahora vamos a pasar lo... bien. No se lo queremos, eso sí. A ver. está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. ¿Mágica? ¿Magicar? La espada magicar no era Pokémon, magicar. Magicar. Claro, sí, lo ah,

el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. ¿Mágica? Porque es una espada mágica. Es una espada mágica. No. Uh, venga, venga, venga, ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! No, toma a Jeroma para mí. Esta es la última vez que si no me lo paso, pues es igual. Hemos jugado un buen tiempo, ¿no? Podría estar a por hoy, si no, no me paso, ¿vale? Pero procuraré pasármelo al máximo. Pues no máximo al mínimo, al mínimo. Va, último intento, no me he rendido. Seguimos jugando, ¿vale? Que no me he rendido. Todo eso que habéis escuchado o no tengo que rescatarlo Sálvame, por favor. La jaula está cerrada. La llave la tiene el dragón colgada de su cuello. Para derrotarle, usa la espada mágica. Lourdes. Porra! Vem, vai. Vem. Vem, vem, vem. Oh, não, não, não, não. Oh, fica lá fora. Terra, que ladrão. Eu passo. ¡Hemos ganado! ¡No me lo puedo creer! hemos ganado, un aplauso. Y ahora, como ya está, podemos salir. ¡Adiós! ¡Ah, y hasta otro gameplay que veremos el 2, podéis, bueno, podéis verlo en el principio del principio del menú.